Si no crees en el amor, jamás encontrarás el camino hacia la felicidad. de años comenzamos el viaje con mucho romanticismo y curiosidad. Poco a poco, el camino se develó y seguimos el curso hasta el horizonte del sol. Nuestras vidas se transforman lentamente. La naturaleza nos llamó de una manera misteriosa y nos habló en su lenguaje simple y poderoso. Todo se estremeció en el futuro. Las aves cantaron con fuerza, los árboles movieron sus hojas, el agua y el viento nos invitaron a sonreír y a disfrutar la vida el Gran Espíritu está con nosotros. Desde ahí, grabamos los sueños, proyectamos la realidad infinita, la imaginación la envolvemos en ficción. Nuestro mensaje, uno solo. El verdadero amor es sin condición.